Wakati sisi awamu ya nane tunaingia, airport ilikuwa inapata hasara. Serikali ilikuwa inatoa fedha kutoka hazina kupeleka airport kulipa mishahara hizo kampuni wanazozitaka wao. Tulikuwa sie tunatoa pesa kulipa mishahara ya airport. Mwezi uliopita Disemba, kota ya mwisho ile ya mpaka Disemba, airport yetu hii imeingiza bilioni nane nukta moja kwa kota hii average ukipiga ya bilioni nane kwa kota nne tunazungumzia bilioni thelathini na mbili bilioni thelathini na mbili kutoka kwenye watu tuliokuwa tunawapa mishahara wajilipe. Alafu anasema zile zilikuwa bora kwa sababu za wazawa. Sasa nalala macho, wanafiki watatu, maana kila anachofanya wanaonekana wataki ha na sijali wanachosema. Baba alinifundisha kutazama mbele daima, na moto ni ule ule tu, hakuna wakuzi. Nimeuliza pale kwenye parking pale airport. Leo ukienda pale airport wanakusanya parking. Mwezi ule upita makusanyo ya parking kwa mwezi ule mmoja ilikuwa milioni mia moja na thelathini na tisa milioni mia na thelathini na tisa Wakati hizo kampuni zinaendesha parking, serikali ilikuwa inapewa milioni mbili. Haya mbona hawayasemi? Lakini isitoshe Uungwana unataka udeclare interest, kama una interest uiseme. Hao wanaowataka wao wana interest gani? Upo uhusiano kati ya hizo kampuni na viongozi, mbona hawasemi? Kwa hivyo hapa hawaitetei serikali na, na, na, na nchi, wanatetea interest binafsi, kwa sababu watu ambao hawaingizi chochote hizo kampuni wanazozisema zinalipa ile ground handling wanalipa asilimia tano. Dinata sasa hivi analipa asilimia kumi na mbili. Nani anayetetea maslahi ya umma?